بە ناوی خۆی گەورە و مێرەبان خوشک و برایانی ئازیز هەموو لایەکتان زۆر زۆر بەخێر بێن بەخێر بێن سەر سەر و سەرچەوان ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر زۆر مێژوویە لە مێژووی نەتەوەکەماندا پێش ئەوەی کە دەست بە کارەکانمان بکەین دقیقەیەک بوەستین بۆ ڕێزگرتن لە گیانی شەهیدانی نەتەوەکەمان و بە ناوی خودای بەخشەندە و میهرەبان ئامادەبووانی بەڕێز پارت و لایەنە سیاسیە تێکوشەرەکانی کوردستان خوشک و برا خۆشەویستەکان هەم کاتەتان باش زۆر خۆم بە بەختەوەر دەزانم کە ئەمڕۆ مێوانداری ئێوەی بەڕێز دەکەم لەم کۆبوونەوە مێژوویەدا بۆ دەستکردن بە ئامادەکاری کردەیانە بۆ کونگرەی نەتەوەی کورد کە ساڵانێکی زۆرە وەک هەنگاوێکی گرنگ باس و گفتوگۆی لەباریەوە دەکەین و زۆر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم و بەخێربێن. کونگرەی نەتەوەیی کورد یەکێک بووە لە ئامانجە گرینگەکانی هەموو هێز و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان و ماوەیەکی زۆرە کاری بوو دەکرێ و ئێمە بەردەوام لە ڕاوێژ و ڕاگۆڕینەوەدا بووین لەگەڵ بەڕێزان مام جەلال و عەبدوڵا ئوجەلان و لەلایەن کەسایەتییەکانی دیکەی بەشەکانی تری کوردستان بۆ ئەو مەبەستە لە نیوەی دووەمی ساڵانی حەفتاکانەوە بەردەوام لە بارەی بایەخی بەستنی کونگرەی نەتەوەییدا نووسیومان بۆیەش بەڕاستی ئەوە ڕۆژێکی مێژووییە کە هەوڵ و هەنگاوەکان ئەمڕۆ گەیشتوونەتە ئەو ئاستەی کە ئەمڕۆ ئەم کۆبوونەوە دەبەستین بۆ دانانی کۆمیتەی ئامادەکاری بۆ بەستن و بەڕێوەبردنی کونگرەی نەتەوەیی کورد کە بڕیارە دوای مانگێکی دیکە لە شاری هەولێر ببەسترێت. ئامانجی سەرەکی ئێمە لەو کونگرەیە بریتییە لەوەی هەموو لایەنە سیاسییە کوردییەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان ببنە خاوەنی وتار و ستراتیژییەکی هاوبەش کە لەسەر بنەمای گەیاندنی پەیامی ئاشتی و پێکەوەژیان بۆ گەلانی ناوچەکە بنیات نرابێت. ئێمە لەو کونگرەیەدا دەمانەوێ بە گەلانی عەرەب و تورک و فارس بڵێین کە کورد چاوی لە پێکەوەژیانێکی ئاشتییانە و یەکسانە لەگەڵ ئێوەدا. ئێمە نامانەوێ دژایەتی هیچ گەل و دەوڵەتێکی دراوسێ دراوسێ و ناوچەکە بکەین، بەڵکو دەمانەوێ دوژمنایەتی بە تەواوەتی نەهێڵین و بگەینە ڕێککەوتنێکی تەواو و چارەسەرێکی ئاشتییانە و عادیلانەی کێشەی کورد. چونکە لەو باوەڕەداین بەو شێوەیە نەتەوەی کورد و سەروەت و سامانەکانی کوردستان دەتوانن بەشدارییەکی زۆر گەورە بکەن لە پێشخستنی ناوچەکە و لە بەرز کردنی ئاستی ژیانی هەموو گەلانی ناوچەکە. کورد دەیەوێ هوکاری سەقامگیری بێت و دەیەوێ هوکاری بەهێزکردنی دیموکراسی بیت لە ناوچەکەدا. هیچ لەوانەش بە چەک ناکرێن بەڵکو پێویستیمان بە ئاشتییە. ئەزموونی هەرێمی کوردستانیش نیشانی دا کە ئازادی کورد نەک نابێتە مایەی شەڕ و هەڕەشە بو سەر دراوسێەکان بەڵکو دەبیتە مایەی سەقامگیری و بوژاندنەوەی ژیان و ئابوری ناوچەکانی دەوروبەریش. ئەوەش بەڵگەیەکی دیار و بەرچاوە بو ئاشتیخوازی کورد. ئامادەبووانی بەڕێز، دەمەوێت لێرەدا بە باوەرێکی تەواوەوە بڵێم کە لە سەردەمی تازەدا بەهێزترین چەک و باشترین ڕێگە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ دنیای دەرەوە و مسۆگەربوونی مافە ڕەواکانی گەلەکەمان، گرتنەبەری زمانی دیالۆگ و ئاشتی و پەیڕەوکردنی ڕێوشوێنە دیموکراتییەکانە. سەرەنجام ئەو زمانە دەبیتە هۆی ئەوەی شەرعیەتێکی نێودەوڵەتی بدرێتە ویست و داواکاریەکانمان و پێگەی کوردیش لە نێوەند جیهانیەکاندا بەهێزتر ببێت. ئەگەر پێشتر کورد دەستی بو خەباتی چەکداری بردبێت لە ناچاری بوە و بو بەرگریکردن لە مان و ناسنامەی نەتەوەی خوی. کورد خەباتی چەکدارانەی بەسەردا سەپێندراوە و بە حەزی خۆی دەستی بو نەبردووە. نەتەوەی کورد زۆر نەهامەتی بینیوە و هەموو جۆرە چەکێکی لە دژ بەکارهێنراوە. لەبەر ئەوەشە کورد زۆر حەزی لە ژیان و جیهانێکی بەبێ چەکە. سوپاس بو خودا کە ئێستاکە سەردەمێکی دیکەیە و کەس ناتوانی بە زۆری چەک و بە مەنتقی سڕینەوە ڕووبەڕووی کورد ببێتەوە. دەوڵەت و هێزەکانی ناوچەکەش ئەو ڕاستیەیان بۆ ڕوون بووتەوە و کە لە نێو بردنی نەتەوەی کورد بە خەیاڵیش بەدێ نایەت. بۆیە لەو بارودۆخە تازەیەدا پێویستە گەلی کورد و هێزە سیاسیەکانی کوردستان ستراتیژیەکی هاوبەشی ئاشکرا و ڕێک و پێک دابڕێژن. لە پێناو گەیاندنی پەیامی ئاشتیانەی گەلی کورد و دەبێ هەموو لایەنە کوردیەکانیش پابەندی ئەو پەیامە بن. هێژایان دانانی کۆمیتەی ئامادەکاری کونگرەی نەتەوەیی کورد وەک دەستپێکێک بو کار و بارەکانی کونگرە هەنگاوێکی گرنگ و بایەخدارە. داوا لە گشت لایەنە بەشداربوان دەکەم بە گیانێکی برایانە و نیشتیمانی، دوور لە هەموو جۆرە هەڵوێست و ئایدۆلۆژیایەکی سیاسی بەرتەسک لەگەڵ یەکتردا کار بکەن بۆ ئەوەی ئەم هەنگاوە بە سەرکەوتوویی بنرێت، من لەوە دڵنیام کە تاک تاکی هاوڵاتیانی کوردستان و هەموو ناوەندە ئەکادیمی و کۆمەڵایەتی و مەدەنی هەر چوار پارچەی کوردستان چاوەڕوانییەکی زۆریان لە ئێمە هەیە و ئومێدێکی زۆریان لەسەر سەرکەوتووبوونی کۆنگرەکە هەڵچنیوە. ئەو چاوەڕوانی و ئومێدە دەبێ هاندەرێکی گەورە بیت بۆ هەموومان کە دەست لە ناو دەست کار بکەین بۆ سەرخستنی گشت قوناغەکانی کونگرەی نەتەوەی کورد و بۆ ئەوەی بتوانین بە بڕیار و ڕاسپاردەی گرنگەوە کونگرەکە کوتایی پێ بینین و هەموو لایەک بە عەمەلی پێیەوە پابەند بێت. هیوادارم بەشداربووان بتوانن تیمێکی لێهاتوو بۆ کۆمیتەی ئامادەکاری کونگرە پێک بهێنن، بێگومان ئەندامبوون لەو کومیتەیە شانازییەکی گەورە دەبیت و ئەو کومیتەیە ئەرکێکی هەستیار و مێژوویشی لەسەر شانە. هەر لە دانانی ڕێوشوێن و کاری لوجستیکی بگرە هەتا دانانی چوارچیوەیەکی گشتی بو پەیام و ئامانجەکانی کونگرە و هەروەها دانانی میکانیزمێک بو پێکهینانی سکرتاریەتی گشتی و هەمیشەیی کونگرە بو ئەوەی کونگرەی نەتەوەیی ببیتە دامەزراوەیەکی نەتەوەیی و هەمیشەیی و دەستەیەکی هەڵبژێردراویشی هەبێت بۆ بەدواداچوونی کار و بڕیار و ڕاسپاردەکانی کۆنگرە بکات. سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانیش لە ئامادەکاری و سەرکەوتنی بەڕێوەچوونی کۆنگرەکەدا هاوکارییەکی تەواوی دەبێت. بەڕێزان، دەمەوێت لێرەدا بە ڕوونی ئەوە بڵێم کە ئێستا ئێمە باس لە کۆنگرەی نەتەوەی کورد دەکەین، مانای ئەوە نییە ئێمە بەرژەوەندی نەتەوەکانی دیکەی کوردستانمان لەبەرچاو نییە، بەڵکو واجبی هاونیشتیمانیبوون و مروڤایەتی ئەوەمان بەسەردا دەسەپێنێ کە لە هەموو بڕیارێکدا بەرژەوەندی هەموو گەلانی کوردستان و هەموو کوردستانییەکانمان لەبەرچاو بێت. هەروەها داواتان لێ دەکەم، کە بەهێزکردنی دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان و دەستکەوتەکانی کورد لە هەموو شوێنێک بە بایەخەوە سەیر بکەن، چونکە ئەو دەستکەوتانە بەرهەمی ماندووبوون و قوربانیدانێکی زۆری نەتەوەکەمانن. لە کوتاییدا هیوای سەرکەوتن بۆ کارەکانتان دەخوازم. داوا لە هەموو لایەک دەکەم بە هەستکردنی تەواو بە بایەخ و بە بەرپرسیاریەتی ئەو کارە پیرۆزە، تەمەنامم دەکرد ئیمڕوو جەنابی مام جەلال و جەنابی ئوجەلان لەگەڵ ئێمە بوانە ئۆمەیدەوارم ئینشاڵا خوا شیفای بوو بۆ مام جەلال بنێری و ئوجەلانیش ئازاد ببیتن و پێکەوە لە خزمەتی نەتەوەکەماندا بەردەوام بین لە خەبات زۆر سوپاستان دەکەم نەمری بوو شەهیدان و بژی کورد و بژی کوردستان.